ეს ვიდეო შეიცავს სპოილერებს. კეთილი ხის გამოძენება Sword Art Online-ში. Sword Art Online-ის ეს საუკეთესო თამაშია მთელ მსოფლიოში. ეს არის საუკეთესო თამაში მთელ მსოფლიოში. ყველა გამოცხადებები რაც ანუ რომელიც თქვენგანი არ გეულის ანსართულ. აჰა, უმეცესობა უკუპნი ბიჭი. უი, ხო, აქ თქვენებით რეალურად თქვენებით. ჰეი, გამოყო, მოჭედავ უკანა პოლის მეგობარი. ისე რომ ისედ მოიქნები ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, და ხალხმა უნდა შეიძლება ვერ რაღაც გაგება. გაჩიმდი კლაინ, დაბრუნდები რაცა გახდები მთავარი პერსონაჟი. გავიდეური თედა 2000 ადამიანი დაიღუპა. მოკდა ზელენბერი და თქვენი ამ რეიდის თავი მიზანი არის მეგონება რომ არ დაიღუპოთ. რა მეკუდები? დალი ელექსირი. ეს უბრალოდ ის არის. მე ვიცრები ჩემი ასასრული. ხოდა დალი ეს ჩემი ელექსირი. გადაიცი ჩემი ძმა ის იმ მიყარნი. დალი თუ არ ამდენ დამთქმული ელექსირს. რა თუ არ დალი ეს დამთქმული ელექსირი. და იგი ყველაფერს მოუყარ. ეს ერთ ვინ არის? მე შავი ხმოსანი ვარ. რა შემართალია? კი, მაგრამ როგორ გიხდა ასეთი ბეგაძლიერი? <laughs> არ ვარ ისე ძლიერი. ახლა კიდე ჩემს სიყვარულის პოლიზდრომ მოვიდა. შენ იცხრა საზოზე, მგონი მე შეძლებდი. შენ ხარ ის უცას უცდა 18 წელს ვარ შენ ხარ ის უცას უცდა მე ძინი გამოდგერი მე როგორც აგებოდი ვიჩის განრიგი აბა შენ ასე თქვენ მე შე შე თუ მე ხარ იდიოტა მაგრამ იდეალური გამარჯობა გამარჯობა გინდა თქვენ ძინეთ კარგი გინდა თქვენ დაბლოზე დაგყავდეთ კარგი გამოდის რომ ახლა შეშლები გიყოლებო? ღმერთო, იმედი არა. ირიტო, შეხედა რა ვიპოვე? ღმერთო, ხო ვერ მიღადუები? შეგვიძლია რომ ის დავეთოთ? არა. მაგრამ მე მინდა. არა. ხო. არა. მე შეტრევეთ პლუსი არ იქნება კიდე ერთი თვე. კარგი. თუ დამბრდები რომ მას შენაჭმე და გასცენე. თქვენ ჩემი დიდ мама ხართ? კი. არა. იმ დროს ხარ დაუბრუნდეთ, რასაც უბრალოდ ვიყავი. აა, გამარჯობა, რომ ახლა ორი ხმის თარება შემიძლია. ეს ერთო სამართლიანია. გაჩემდი კლაინ, დაბრუნდები რაცა გახდები მთავარი პერსონაჟი. ძმაო მე აქ ვერ ვინ ვარ მომერე არ მოგცნეს შეიძლება რომ დაცულკინდა მაგრამ მე ვარ ამ სამყაროში ყველაზე მაგარი საუს მოთამაშე შეიძლება რომ გავიდეთ მე ვარ ბრძოლაში მეძოლე ძმაო ლოკი ჰიტკლიფმა მოიგო გაჩერდი რაღაც მოსათქვალი შენ კაია ბაკი ჰიკო ხარ ხო ზლობარაგო აშკარა რომ ამთავერ ჩემი მაგი მარავის არ შეუძლია მე შენ ბატის ქცენ რა სიმართლე გამოაშკარავე ახლა კიდე მე ბრძოლე ბრი მართლა მე უბრალოდ თავის გამართობა მინდოდა ჯენდები შეთხოვეთ ასუნა რატო იმიტომ რომ ეს ერთი სასარგებლო რაღაცა რადგან გეთიმებს შეხრობაში მე ხო იცოდაც მოგწები დებილო მეძავო. ახლა კიდე შენ მოგწები. თქვენ მოგწეთ. შეწერის რეზები ჩაერთოს. რა? ამაში დიდი ასის გიორდას. GGVP. გილოს შენ თამაში გაიარე. და მე როგორ შეგედა დათოცობით ადამიანამ თამაში. დაიდუმნობისაც ამარტიანი. რა გემოთიცეთენ მის გახონო შეთენდეთ რომაზეს კიერო. კარგი. გიყვიძებლი რანი მე ხო მეც ეგვითხარი. სამწუხაროდ გიყვიძება ჯერა რა ფიფს. და შევიხარ. მე მარკის ახალი ბროტო მქენივე რომელიც მასა დაგვრწინება. კარგი ადამიანი რომელიც დედა ბოლსკოს ატეგორო დაჩენის ხორბაციხეში გადა. გამარჯობა მე იცესტი ბაბო. გადაგდინცეს, მაგრამ ეჯერ არ მინდეს. კი, მაგრამ ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? გეიგიმები, ახალი თამაში გამოვიდა. ჯერ თამაშები დროა. უნდა მოვიფიქრო, როგორ უნდა გადავარჩინოს. ხმერ თუ თოლები წავჭერ, ექფრენა შეიძლება? ძიანდება ისეთი მზადო რამისთვის. დოსნოს გადარჩენა ძრა გადაწყვეტა. ის გადარჩენა. ეს შავი თლები გაქვთ, მაგრამ ხათამაშებში ზუსტად როგორ ჩემი ძმა. შენი ძალიან დიდი მკედი გაქვს. ზუსტად ისე როგორ ჩემს. და მე შეგითხრა რომ ჩემს საიდანაც მოყარს? აა, ცოტა იქნება თუ შენს მსად გასულ იქნება. შენ შემიც მახარ. მე შენი ძმა ვარ. ძიანდება. ძიანდება. რომ ძიანდება, რომ შემიც მომიყვარდა. სულ გაჩერდი. შენ კიდე გვაქვს შანსი. მე უკვე შევაგუე ამას. ამაზეც თამაშები ვითამაშე. უაზრო ბრძოლის სცენა. ამ ფინალური ბოსის გამო შეუძლებელია. შენი აზრით ვინ ვარ? მე კიდე თუ ვარ. კარგი დარწმუნებული ვარ მე ორი წელს გამემართ. ხო, ამჭირად მეგობრები ძალით. მე ისე უბრალოდ გამოდიგარ პერსონაჟი ვარ. კარგი მე გავიარე. ახლა შენ გაგათავისუფლე. და როგორ უნდა გაგათავისუფლო? რა თქმა უნდა, თამაშს განადგურებით. ო, შეიძლება ვაკარ. გაჩი, აქცენტ როგორ მოხდა? შეიძლება ვისწოდე. სამართლიანი. შეიძლება ეს რეზები შეერთოს. გაჩი, როგორ? გაიაბა. გაიაბა? ენალური ბრძოლა. იბრძოლეთ. გამოდის ყველაფერი მორჩა. მე გადავაჩინე ჩემი გოგო გავანადგურემ თავი ბარდო მე და გავიკეცი თამაშზე რომ მოსი თორე წელი ხო გაჩეთელეთ. გონი ხოლოდ ერთი რაღაცა დარჩა. სურდა თუ ნანი თამაში მეორეჯერ. დაცხრდნენ ისინი კარგად. ორი სეზონი. ახლა უნდა გინდა შოუს სტუდიო ფოქსის უესტები რომ დამოუტო სუბტიტრები რომ ყველაფერი გასაგები იყოს თქვენთვის. მოკლედ მეგობრებო ეს ამ ამ ვიდეოს ავტორი ძალიან სწრაფად ლაპარაკობდა და ქართულ სიტყვებს ნორმალურად ვერ ვატევდა. და მომიწია ჩაყლაპო სიტყვებს და რა ვიცი, იმედია გაიგებთ როგორმე. და კიდევ ერთხელ პოდიშკი ხდით. მაგრამ თავარე ვიდეო დაიდო არხზე. ეე ხო? კაი, ამიტომ განშიდებებით. ნახოთ ეს.